Que je retente une fois d'aller au boss euh, avec la technique de triche, mais bon. Bah, en fait, euh, tu utilises une technique et tu peux tous les buter, quoi. Même le premier, hein. A priori. Celui du feu, ça se trouve avec ça, ouais. Même le tout premier, le tout premier qui, fait chier, là. Ah, le mec de le bombe le, gars qui saute partout. Ouais, je sais pas. Tu peux peut-être l'avoir comme ça aussi, oui. Hein. mais au final, bah voilà. <laughs> t'arrives toute ta vie. C'est celui qui arrive à faire le select au bon moment qui arrive à gagner. le dernier boss, tu l'as envoyé, tu l'as enlevé quand même un tir de salut. Euh. le, problème, c'est que c'est les munitions en fait. Si j'utilise que l'électricité sur tous les boss, Ouais, c'est vrai, mais t'as pas besoin d'en m'en tirer beaucoup en même temps. c'est vrai. Normalement, 3-4 euh, tirs, c'est bon. Hein regarde, euh, ça n'enlève pas beaucoup de... tabac à chaque fois. Je vais peut-être essayer sur tous les boss, Pour voir si je peux arriver full vie au dernier boss. The Cheater Il est revenu. Oula. <laughs> il est revenu et il glisse. Bon, alors on va tenter l'électrique sur... Euh... Oh, les boss. Euh, que la triche saute avec toi. <laughs> D'accord. on y va. Voilà. C'est un peu tard. Attends. Voilà, ça c'est pas mal. Ouais. Je sais pas parce que... Le problème, petit coup, deux petits coups, trois petits coups. Ah, t'as sauté. Ouais, c'est normal, si c'est pour esquiver la bombe. Ouais, j'ai pas beaucoup plus beaucoup, beaucoup. Ouais, c'est vrai. Hein. Ah ouais, non, mais il va mourir, hein. C'est quand même. Ah bah voilà. <laughs> Attention à la bombe, quand hein. même. Ah bah, ouais, je ouais, <laughs> D'accord, bah voilà, t'as jamais fait aussi bien pour arriver jusqu'ici, bah pareil maintenant, hein, c'est parti mon kiki. Hein. Tu vois qu'il te reste encore pas mal de tirs encore. Hein. Ah ouais. La <laughs> touche select. Euh, ah, s'il y a un glitch là. C'est un tout petit boss aussi, c'est ça le problème. Ah, c'est beaucoup moins. Hein. Ouais. Il va falloir sauter. Je sais pas si c'est bien contre lui Contre lui, peut-être que tu peux glitcher la glace, non Est-ce qu'on peut Ouais, parce qu'elle est très rapide la glace aussi. Ah oui, ah, ça marche. ça marche, ça marche. Euh, oui. Ah oui, ça fait 3 touches là, euh, 4. Ah bah <laughs> C'est pas mal. Bon bah le euh, prochain, euh, il va se reprendre un peu d'électricité. Je tu crois. sur le bon. Allez. Non. Ah bah oui. Bon bah lui. Euh... Peut-être même pas le temps de tirer une seule fois. C'est possible, ouais. <laughs> en fait, euh, ouais, euh, voilà. Allez, ah Non, parce qu'on pas besoin de regarder sur internet c'est quoi le truc pour gagner un petit peu. Il y a juste la triche. Le glitch. C'est fantastique. il y a un peu plus mais ça, ça, passe. Euh, que je retire Quand même, faut pas déconner. Euh... Ce pas non plus à tous les coups qu'on... bah ça peut être pas mal. Ah ouais, il va bien tomber dessus, là. Ah. pas top top, mais... On va s'en prendre un petit peu quand même. Un petit quart. Hein. <laughs> Ouh <laughs> Mais ça n'est pas fini, c'est toujours le même tir. Hein, ah, mais c'est bien parti. Euh. Euh, ouais, je le, euh, le, one shot, c'est pas mal. Après avoir souffert autant avec tous les tries. Ouais, voilà, c'est pour récompenser l'effort, je pense. Plus de boulot, celui qui en a marre, bah voilà, Ouais, parce que là, je crois que j'ai toutes mes vies. En, eh, plus, il y a un petit glitch. Il y a... <laughs> y a toi qui est aussi à gauche. Bon, bah, c'est parti pour le dernier boss qu'est-ce qu'il y avait avant le boss Il n'y a pas un truc Des ennemis Non, juste une petite recharge pour l'électricité. Ah oui, bon, c'est bien. <laughs> voilà, <laughs> c'est presque à fond. ah bon, bah, attention hein. Bon, on va hein, essayer quand même. Le glitch saute avec toi. Ah, <laughs> on va glitcher alors. ça commence à toucher, faut se Select quoi. J'ai pas encore été touché. Ah, ça, commence. En plus, il a plusieurs parties à collisionner là. Je pense qu'à la fin, il y aura juste la navette avec le mec dedans et ça va bouger dans tous les sens. Donc, euh, ça risque quand même de pas être facile. Faudrait faire select ou c'est un peu rébarbatif, mais il est quand même à la moitié de sa vie, j'ai rien fait encore. il, euh, est en train de tirer, il est en train de te tirer une boulette, attention. Ah, il va falloir avancer, mais bon, je sais pas si c'est une bonne idée d'avancer, parce que là, l'éclair, il est en plein sur les zones de collision. Donc, si c'est pas mieux de se prendre le projectile dans la gueule. Ah bah là, ouais, ça vaut peut-être le coup, parce que tu vas lui enlever une première barre euh, de vie. Easy, quoi. Donc qu'est-ce qu'il va faire euh, Ouais, sur un gros truc en dessous. Ah, mais voilà. <laughs> bon, bah, c'était bien la première phase du boss. Euh, ouais, c'est bon. Tu vas recommencer la deuxième phase d'affilée Vas-y. Attends, j'ai pas tiré. <laughs> bon, il a perdu un peu ou pas là J'ai pas vu. Je sais pas. J'ai l'impression que j'appuie tellement vite sur Select que ça bouge pas. Ouais, c'est vrai qu'il bouge là, j'ai l'impression. Ah si, ça bouge. Ça y ça bouge une frame là. Ah oui, et puis il recule en même temps que l'éclair en plus. C'est bien, comme ça il reste plus longtemps dedans. Ouais. Sauf que là, il a pas perdu encore de, vie. Un peu plus dur la deuxième forme. Hein. Enfin, c'est juste que t'as pété son pare Ah, j'ai pété le pare-brise quand même. C'est juste ça pour l'instant. Et il y a un œil devant, je sais pas si c'est quelque chose qui va devoir, qui euh, va devoir péter ou... Là, je vois pas trop la vie descendre quand même. Hein. Non. Non, il y a pas eu de touche là. je vais essayer un tir Euh, ça a touché, après Moi aussi, je vais me faire toucher là, c'est ça le problème. Ah ouais. Bah, là, ça touche bien. <laughs> ça touche très très bien. D'accord. regarder ma vie aussi parce que le problème c'est que son projectile. Ah, quoi que, il est passé au-dessus. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Il est passé au-dessus son projectile en fait. Euh, parce que j'étais en train de... bah, là, la deuxième. Euh, je pense que cette deuxième phase est bien partie pour. Euh, <laughs> D'accord, du coup, on a voir à peu près toutes ses attaques. Mais... Ah bah voilà. Troisième phase, attention. Et voilà. Euh, je crois que je crois qu'on a fini. Ah bah dis donc, il est mouru. Ah oui, je crois qu'on euh, Voilà. Alors là, ça c'est vraiment un jeu compliqué en fait. Hein. Tout à fait, il faut savoir appuyer sur Select vraiment très très vite. <laughs> c'est la, la technique. Alors là. T'as encore quand même toute la moitié de ta vie. Euh. Tu, tu pouvais te refaire encore 5 euh, <laughs> <laughs> bosses d'affilée sans problème.